Hei, er du på utkikk etter et skikkelig bra spill til påsken? Vel, da har det kommet til riktig plass, for nå skal vi nemlig snakke om et vanvittig spill. Det er spill som tar deg opp og ned, og ja, nå må jeg nesten bare sjekke det ut. Det er Stigespillet. Hello. Noe av det beste ved Stigespillet, dette er så lite innhold. Du får eh, fire bønder, jeg har bare tre akkurat nå for å vise. Du får en terning, og et spillebrett som er et rutenett av tall. Spilleregelen nummer 1. Hver spiller får en person hver, eller en uh, eh, spillebrikke. Regel nummer 2. Du triller én terning gangen, og du venter på tur. Så hvis du ser på brettet nå, så er det noen røde felt og noen blå felt. De røde feltene de er gode. De sender deg opp i verden. De blå feltene de er ikke så gode, og de sender deg ned i verden. La meg illustrere. Det er min tur. Jeg er grønn. Triller terning. Én. Én. Nestemann. Blå. Til terning. Én. Én. Du kan stå på samme felt uten å slå ut hverandre. Veldig bra. Rød spiller. Én. Én. Grønn spiller. Fire. Én, to, tre, fire. Jeg bommer akkurat på den der. Blå spiller. Tre. Én, to, tre. Og nå skjer det, vet du. Nå skal den her pile opp. Og da kan du følge illustrasjonen, så jeg kommer opp dit. Det er ganske kult. Da er spiller 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Det som er kult nå, hvis du triller en 6'er, så får du nemlig et omkast. Så Ja, 1, 1 Blå, det er greit nok, for det står ingen pil. Har du hånda der derimot, så har du gått helt ned dit. Og sånt er det mye på brettet. For eksempel her så må du gå opp helt opp dit. Eller her så slenger du ned på slangen opp dit. Eller på den stigen her, så går du helt opp dit. Det er jo ganske kult. Det er faktisk 1, 2, 3, 4 grader opp. Og i og med at det er 130 felt i spillet, så er det veldig gunstig å gå høyt opp. Når vi kommer til sluttspillet, så er det veldig spennende. Fordi du må lande her nøyaktig. Så hvis jeg gjør det nå 5. Nei, han kommer ikke i mål. Da er det blå. 3. 1, 2, 3. Å nei, han går helt ned dit. Så er det rød. 5. En, to, tre, fire, fem. Så er det grønn igjen. Foran en treer nå. Fire. Nei. Da er det blå igjen. To. En, to. Rød. To. En, to. Så grønn. To. Ja, ja, kom så videre i hvert fall. Blå. To. Rød. Rosa. Nei, det går opp derfra, ja. Ok. Rødstur. En, to, tre, fire, fem. Oi, oi, oi. Og så er det grønn igjen. Tre. Nei. Blå. 1-2, Rød. 2-1-2, <laughs> Ah, rød var helt ned igjen. Og grønn. Grønn vant. Yes! det var skikkelig Pernes å komme så nær mål. Stigespillet er helt blotta for valg, og alt det gjør er å trille terninger. Det er ingen valg. Du styres fullstendig av terningen. Gledelig første april, folkens. La oss finne noe annet enn dette her. Sjekk ut eh, hjemmesida mi, så er det masse spill der som ikke er som dette, men du har, valg, og du har spill som også er enkle, men fremdeles du har valg, og spill som er underholdende. Dette funker da for små barn, men det finnes også spill for små barn som er bedre enn dette, hvor du faktisk må tenke litt. Dette her, tidsfordriv og helt bortkastet, kan du trille terninger alene og se han som får høyest sum til slutt etter 100 trokast.